Oh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على حي على الفلاح Allah moment